¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo maldijo mi credo, mi verbo? Nunca hice caso a todo lo que me dijeron, no. ¿Quién dijo miedo? Solo aquellos que en el miedo no creyeron. ¿Quién dijo miedo? quien dijo maldijo? Mi credo, mi verbo, sabe mis escondrijos. Quien dijo se trajo a los cuervos consigo? Quiere que sobreviva el miedo, mi amigo. Ya es 5 de octubre y sufro, la luna cubre. Porque rayos nada bonito se me ocurre. En el cruce voy de bruces, a veces sin luces, vagando por los clubes, sin inquietudes. Se abren las ventanas, se rompen los cristales. No fue ni siquiera por el aire hablen los detalles, que los enterados se callen. Sigo el ritmo de mis propias pulsaciones, mejor te pongo en mute porque las tuyas me joden. Mejor abro las puertas a lo desconocido, si estuviera solo conmigo me suicido. Yo no tengo la oportunidad y la sartén la llevo más tengo el espíritu de un niño, niña, no lo olvides. Como yo, muy poca gente vive. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo maldijo? Mi credo, mi verbo. Nunca hice caso a todo lo que me dijeron, no. ¿Quién dijo miedo? Solo aquellos que en el miedo no creyeron. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo maldijo? Mi credo, mi verbo. Sabe mis escondrijos. quien dijo se trago a los cuervos consigo? Quiere que sobreviva el miedo, mi amigo. voy corriendo. Mi mala cara señala una estaca, remata esta plaga, una sombra de invierno. Sin dueña ni dueño, agotando mis sueños. Otro tanto a punto, olvidar este asunto. Conozco las respuestas, aunque nada me pregunto. Conozco los lugares de mares profundos, no me importa el pasado, vivo el segundo. Cada barca nada en su tumba, cada palabra que si no te estancas, estira la espiral, te plantas o te plantan, que sensacional. Si crees que no hay salida, siéntate y respira y no escuches esta garganta. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo maldijo? Mi credo, mi verbo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo maldijo? Mi credo, mi verbo, sabe mis escondrijos ¿Quién dijo se